建议路线行驶。喂，阿朗姆斯曼乌斯，龙安的书包来了哇！哦。 对呀，你在拍我吗？ takarahu yakadam meskun indungan kuara lakitai hari ke kajian lah dia kau tamalahang kita ne pokoi sekus kulit hangai senagau nuku laki takin bahan semangus babu kini masan ta laki tapi sendiri kini wah mau masan ini